Aqui, ó, esse aqui, esse aqui é o Cauê. Não, é, é quanto você pesa? Deixa eu ver quanto você pesa. Quanto? Não fala não, mamãe, não fala. Não, quer ver seu peso, o peso do Cauê e 20... 32. 32? Não, 31. Papai! Né? Quem é papai? Quem é papai? Quem é esse cara? Calma. Olha, sem escândalo. Calma, papai não pode vir aqui agora não. Ei, peraí, esse cara parece com o Nicolas. O Nicolas parece contigo um pouquinho o Nicolas. Só que o Nicolas tem cabelo preto. Ah, olha a boquinha do Nicolas. Ih, você mentiu pra mim, mamãe. Toma, ah, Lucina, fico eu, ah, Lucina. Ah. Toma. Oh, meu Deus. Olha que barato, gente, chegou aqui. Seja forte. Olha o nome dele. Cauê! Cadê Cauê? Toma da Lucila pra você, dá um beijo nela. Filho, para com isso. Filho. Filho meu. Cauê. Olha, vai passar no YouTube. Aí, Cauê. Filho, filho meu, que bicho que te mordeu. Foi o do Carenudo. Os seguidores de Cauê já eram. Pô, Cauê. Os seguidores de Cauê. informação, né? Deixa eu fazer. Cauê, presta atenção. Ó. Oh. Cauê. Não é isso não, rapaz. É pequenininha sua. É, o tamanho da sua. Que ele é legal, né? Tá pensando que é um agulhão desse? O seu é de... A sua é pequenininha. Ah, desgraça. Não! Aí. Aqui, ó. É pequenininha, rapaz, nessa é aqui não. O que é isso? o que dela. Vou só limpar, seu pai. Vou limpar. Vou só limpar. É o homem de ferro? É bra... Ah, é homem de ferro ele? É. Ah, ele é homem de ferro. Ele vai passar álcool. É. amar esses caras, eles são fantásticos. são, são... são fantásticos. Isso aqui é o, aqui é o Cauê. Ô, cara. Cauê. se você não deixar, olha só. Ih, olha o que Cauê tem. O que, o que? O que, ele tem? Vem ver o que ele tem. O que? Rapaz, o negócio é aqui. Encontrei um negócio. Cadê? Ele tem o quê? O quê? Super braço? Ele tem. É um super braço. Ih, de homem. É o melhor braço do mundo. É o melhor que existe. Esse é o melhor. É, é o melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor. É o melhor. É o melhor. É. Acauê, Acauê. Só tirar. Só tirar. Esse Pro... cara. Cauê. Não puxa não, puxa não. Não puxa não. Gostou, Gostei. Cauê? Gostou, Lio? Tá chorando. Bota a bandeja. Só botar a bandeja, rapaz. Bota aqui, ó. Só botar uma bandeja, rapaz. Vem, Cauê. Me amarrei. Bandejinho. Toma, dedinho. Toma, bandejinho. Toma, bandejinho, rapaz. sangue. É. Tem que botar pra tapar o sangue. Até o bolso. Não, isso aqui não vai não, isso aqui não vai não. É é. Não, faz tudo no braço não Abre a mão, abre a mão. Relaxa, mostra que não tem danói. Mostra pra todo mundo. Não, vai mais. Mostra que não tem machucado. Ah! Aí, ó. Aí,